di L'inevitativo. L'inevitativo. L'inevitativo. L'inevitativo. L'inevitativo. L'inevitativo. L'inevitativo. L'inevitativo. L'inevitativo. L'inevitativo. L'inevitativo. L'inevitativo. Elini

ለከተማ ያባወራ ለከተማ የማወራ እኔ ነኝ ከንቲባዋ ለአገሬ አምባሳደሯ ግብረ ገባለኝ አዛይ ሳልሻ አካባቢ ሀሳቤን ማጽዳት የሚሻ እኔ ነኝ ከንቲባዋ እኔ ነኝ ከንቲባዋ ሁሉም ለምድር ሁሉም ለአገሩ ለሚኖርበት ቢሰራ ጥሩ ለታዳጊዎች ንጹህ ነው ርዕሰ خير يقطانتيو أنا كنتيبا أنا كنتيبا لا نري أما سكرا أنا كنتيبا ለከተማ ያባወራ ለከተማ የማወራ እኔ ነኝ ከንቲባዋ ለአገሬ አምባሳደሯ ግብረ ገባለኝ አዛዥ ሳልሻ አካባቢን ማጽዳት የሚሻ እኔ ነኝ ከንቲባዋ እኔ ነኝ ከንቲባዋ ሁሉም ለምድር ሁሉም ለአገሩ ለሚኖርበት ቢሰራ ጥሩ ለታዳጊዎች ንጹህ ነው የአገሬ አምባሳደሯ በልፍው ከስራ ብንሰማራ ባመነው እምነት ብንጎመራ የምንኖረው በአገር ነውና bazatero enine kentiba enine kentiba enine kentiba la geri ambassadero enine kentiba لكتما يبقى አደሯ ግብረ ገባለኝ አዛዥ ሳልሻ አካባቢን ማጽዳት የሚሻ እኔ ነኝ ከንቲባዋ። እያንዳንዳችን አካባቢያችን የማጽዳት ኃላፊነት አለ እኛንም እኔ ነኝ ከንቲባ ለከተማ ያባወራ ለከተማ የማወራ እኔ ነኝ ከንቲባዋ ለአገሬ አምባሳደሯ ግብረ ገባለኝ አዛዥ ሳልሻ አካባቢን ማጽዳት የሚሻ እኔ ነኝ ከንቲባዋ እኔ ነኝ ከንቲባዋ ጥፋትን ማቅረብ ብልህነት ማለት ወሳኝ ለተገሪ ከንቲባዋ እኔ ነኝ ከንቲባዋ ላገ ስራ በልፍውቀት ስራ ብንሰማራ ባመነው እምነት ብንጎመራ የምንኖረው በአገር ነውና እንፍጠር ንጹ ከተማ የምንኖረው በአገር ነው

አምባሳደሯ ግብረ ገባለኝ አዛዥ ሳልሻ አካባቢን ማጽዳት የሚሻ ከግንባታ የሚጠርፍ በአግባቡና እኔ ነኝ ከንቲባ ሁሉም ለምድር ሁሉም ለአገሩ ለሚኖርበት ቢሰራ ጥሩ ለታዳጊዎች ንጹህ ነው ርዕስን ማለፍ መኖር ነው በልጆቻችን እኔ ነኝ ከንቲባዋ እኔ ነኝ ከንቲባዋ እኔ ነኝ ከንቲባዋ ለአገሬ አምባሳደሯ በልፍው ከስራ ብንሰማራ ባመነው እምነት ብንጎ ነገር ነውና እንፍጠር ንጹ ከተማ የምንኖረው በአገር ነውና እንፍጠር ንጹ ከተማ እኔ ነኝ ከንቲባው እኔ ለአገሬ አምባሳደሯ

ግብረ ገባለኝ አዛዥ ሳልሻ አካባቢን ማጽዳት የሚሻ እኔ ነኝ ከንቲባዋ እኔ ነኝ ከንቲባዋ። ለከተማችን ሁላችን ተባብረን ስራ እኛ ነን ከንቲባዋ። ከተማችን የሁላችን ማለት ነው። ከተማችን የሁላችን አደራ እኛ ነን ከንቲባዋ። ነይ ከንቲባዋ እኔ ነይ ከንቲባ ሁላችንም የአዲስ አበባ የከተማችን ከንቲባ ለከተማ ያባወራ እኔ ከንቲባዋ ፈጣሪ ሀገራችን ከተማችንና ህዝቦቿን ይባርክ። ማጽዳት የሚሻ እኔ ነኝ ከንቲባዋ እኔ ነኝ ከንቲባዋ ለምድር ሁሉም ለገሩ ለሚኖርበት ለታዳጊዎች ንጹህ ነው